ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጉንዳን ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችኋል። ከአጫጭር መረጃዎቹ መካከል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ የኢንተርኔት አገልግሎት ስራ እንዲጀምር ጥሪ ማቅረባቸው ተዘግቧል። በሌላ ዜና ከዲቪ ጋር በተያያዘ አስደንጋጭ ብሎም እጅግ አሳሳቢ የሆኑ ዘረፋዎች እየተካሄዱ እንደሆነ ተዘግቧል። በጉንዳን ቲዩብ ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ዙሪያ ምን ተባለ፣ ምን ተፈጠረ፣ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን፣ እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎት እስከዛሬ ድረስ እንዲዘጋ የሆነበት ምክንያት አንድምታው ምንድን ነው፣ ከዚህ በኋላስ ሊከፈት ይችላል የሚል ተስፋ አለ ወይ፣ የመሳሰሉትን ጥያቄዎች እያነሳን ከቱሪስት ጋር ወደ እናንተ መረጃዎችን እናደርሳለን። ታዲያ ለጉንዳን ቲዩብ እንግዳ የሆናችሁ like፣ share፣ subscribe፣ comment ማድረግን አትርሱ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብረን እንቆይ። ቱሪስት ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አለን። ከዲቪ ጋር ከየትኛው መረጃ እንጀምር? ከዲቪ ጋር በተያያዘ አስደንጋጭ መረጃዎች አሉ። እስቲ ምንድን ነው ያለው አንድምታ፣ ምን ምን አለ ብለን ማውራት እንችላለን? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል። አንዳንድ አጭበርባሪዎች በስልክም ይሁን ስልክ እየደወሉ ለአንዳንድ ግለሰቦች ስልክ እየደወሉ ስልክ ብቻም ሳይሆን ኢሜይል አለ፣ ተክስት አለ በእነኚህ ነገሮች እየተጠቀሙ የዘረፋ ስራቸውን እየፈጸሙ ነው ማለት ይቻላል። ስልክ እየደወሉ ከአሜሪካን ኤምባሲ ነው የደወልንላችሁ ዲቪ ደርሷቸዋል እና መታችሁ ያለውን process እንድትጀምሩ ምናምን እያሉ በስልክ ብቻም ሳይሆን በኢሜል በ text ም እንደዛ አይነት ዘረፋ እየፈጸሙ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በመንግስት በኩልም ዛሬ ያስተላለፉት መረጃዎች ከእንደዚህ አይነት አጭበርባሪዎች የራሳችን መጠንቀቅ አለብን የሚሉት ድሬ አለ። እነኛ አጭበርባሪዎች እንግዲህ ዲቪ ገና አልተለቀቀም። አንድ ሁለት ቀናቶች አሉ። የዲቪ ውጤት ሳይወጣ እነኚህም ይሄን መረጃ እየለቀቁ ዝርፋቸውን ጀምረዋል ማለት እንችላለን። አንዱ እጅግ ይገርማል። ከዚህ በኋላ ዲቪው እና ኑ ወደ አሜሪካን ኤምባሲ መጥታችሁ process ኡን ጀምሩ የሚለውን መረጃ እንደሚልኩ ነው መረጃዎችን የሰጠህን። process ኡን ከጀመሩ በኋላ ምን አይነት ጥያቄና በምን አይነት መልኩ ሊዘርፏቸው እንደሚችሉ ነው መረጃው የሚያመላክተው። እንግዲህ ያው ሁላችንም ስለ ዲቪ ስናወራ ምን አለ ቢደርሰን ቢደርሰን ባዮች ነን። እንደዚህ አይነት information ደግሞ ሲደርስን አንዳንድ የደስታ ስሜት ይሰማንና ወደዛ ልንመራ እንችላለን። እነሱ ወደምጠሩ ከዛ በኋላ ሊዘርፉን ያቀዱትን ነገር ሊተገብሩ ይችላሉ ማለት ነው። የዲቪ ውጤት ሲለቀቅ የራሱ process አለ፣ የራሱ ኮንፎርሜሽን ኮድ አለ። ማንም ሰው በዛ ኮንፎርሜሽን ኮድ ገብቶ የማይበት አጋጣሚ አለ። እሱ ዲቪ ከተለቀቀ በኋላ ነው information ኑ የምደርሰን ማለት ነው። ማንም ባለበት ቦታ ቁጭ ብሎ የራሱን ውጤት ማየት ይችላል እንጂ ሰው ዲቪ ደርሰዋል እና ና ና process ኡን ጀምር ብሎ እንትን የማለት የለበትም ማለት ይቻላል። አንዷለም የራሱ process አለ፣ የራሱ ህግ አለ፣ የራሱ ደንብ አለ። ዞሮ ዞሮ ገንዘብ ነው ሊቀሙ የሚችሉት። አሁን ይህን ያህል ደርሰዋል፣ ገንዘብ አምጣ ወደ ማለት እንደሚሄዱ ምንም ጥርጥር የለውም። የተዘረፈ ሰው አለ ማለት ይቻላል። አለ አለ። ይሄ ነገር በቅርቡ ነው የተጀመረው። ዛሬ እንግዲህ መይ ሶስት ነው ወደ አፕሪል ባለፈው አንድ በማይ አንድ ነው ተጀምረው እየደወሉ የዲቪ ውጤት ተለቋል። የዲቪ ውጤት ደርሷቸዋል እና ኑ እና ያለውን process ወደ አሜሪካን ኤምባሲ መጥታችሁ ኑ process ጀምሩ እያሉ የማጭበርበር ስራቸውን በፍጥነት እያከናወኑ ነው የሚገኙት እነኚህ ሰዎች። እነኚህ ደግሞ በቡድን የተደራጁ ናቸው። በቡድን የተደራጁ ናቸው። ለምሳሌ አንዳንድ የክፍለ ሀገር ሰዎችም አሉ። የክፍለ ሀገር ወደ ክፍለ ሀገር ደውሎ እና የሚሉበት አጋጣሚ አለ። ያ ሰው ደግሞ እዛ ስደርስ የሚፈጽሙት ነገር ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዝርፊያቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ። መረጃዎቻቸውን ከየት ነው የሚያገኙት? አሁን ለምሳሌ በኢሜይል ስልኩላቸው ኢሜይላቸውን ከየት ነው የሚያገኙት? ስልካቸውን በስልካቸው መረጃ ሲልኩ ስልካቸውን ከየት ነው የሚያገኙት? of course ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። አለ አይደል? ይሄ ወንጀል ወይ information ከሌለ ሰው አይደለም። እነኚህ የተደራጁ ናቸው፣ አቅም ያላቸው ናቸው፣ potential ያላቸው ናቸው። ለዝረፋ ተብሎ አሸባሪዎች ናቸው ማለት ትችላለን። አሸባሪዎች ስለሆኑ አንተ ከአንድ ሰው ብቻ ከአንድ ሰው ጋር ብቻ አይደለም connection አለ። ከብዙ angle connection ከሰው ጋር connection ታደርጋለህ። በዝምድና የሚመጣ connection አለ። ለምሳሌ አንተ ከብዙ ከብዙ ሀገር ዘመድ አለ። ከዛ በዛ ዘመድ ልትገናኝ ትችላለህ። ለምሳሌ ቤተሰቦች ውስጥ ሀብታም ሊኖረው ይችላል። በዛ ዘዴ ተዘዋብሮ ሊመጣም ይችላል የሚባል አጋጣሚም አለ። ዞሮ ዞሮ እነኚህ አጭበርባሪዎች connection አሉ የሆነ የፈጠሩት connection አለ። በዛ connection ሊመሩም ይችላሉ ማለት ይቻላል። ለምሳሌ አንተ አንተ ስንት ባለሀብት ታውቃለህ? so ብዙ አውቃለሁ። ስለዚህ እነሱ ጋር connect የሚታደግ ከሆነ ከነሱ ጋር sharing የምትፈጥርበት አጋጣሚ አለ ማለት እንችላለን። ስለዚህ መሙላቱን ታረጋግጣለ። አንዳንዴ ግን ምናልባት ሌቦቹ ራሱ ፈተና ውስጥ የሚገቡ ይመስለኛል። ዲቪ ሳይሞላ ምናልባትም ዲቪ ደርሰዋል ና ብሎ የሚጠሩበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል እሳቤ መንግስት ምን ማድረግ አለበት? ምንስ እያደረገ ነው? መንግስት ይሄን ነገር እንግዲህ መንግስት መቆጣጠር አለበት። ጥሪን በማስተላለፍ ነው ጥሪን በማስተላለፍ ነው ስል ማህበረሰቡ ከእንደዚህ አይነት አሸባሪዎች ራሱን እንዲጠብቅ ጥሪን በማስተላለፍ በኩል warning መስጠት ይችላል መንግስት። ለምሳሌ ብዙ አይነት warning ኦች አሉ። ይሄ ደግሞ ዝረፋ መሆኑን የሚታወቅበት አጋጣሚ ዲቪው ገና አልተለቀቀም። ዲቪው እስከሚለቀቅ ድረስ ዲቪውን ከተለቀቀ በኋላ ማህበረሰቡ የዲቪውን ሁኔታ አውቆ በዛው መሰረት ልመራ እንደሚችል መንግስትም እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ሰጥቷል ማለት ይቻላል። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዲቪ ዙሪያ የደረሱን መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ። በዲቪ ዙሪያ ለሚደርስባችሁ የትኛውም አይነት ነገር ጥንቃቄ እንድታደርጉ ከወዲሁ ልናሳስባችሁ እንወዳለን። ወደሚቀጥለው መረጃችን እንሸጋግራለን። የሚቀጥለው መረጃችን የሚሆነው ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር በአሁኑ ወቅት ተዘግቶ እስከዛሬ ድረስ የቆየው ለስድስት ወር ያህል የቆየው የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲከፈትና እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቱሪስት ምንም ማለት ይቻላል እስከ ዛሬ ድረስ ተዘግቶ የቆየበትስ ምክንያት ምንድን ነው ማለት ይቻላል? አሁን እውነትስ ተስፋ አለው ይከፈታል የሚል ነገር ማለት እንችላለን? <laughs> እንግዲህ ያው በሰማነው መሰረት ተስፋ ይኖረናል፣ ሊኖረን ይችላል። ለስንት ነው? አምስት ወር ገደማ ይመስለኛል። ይሄ ስድስት ወር የሞላው መሰለኝ። ስድስት ወር ሞልተዋል። ለስድስት ወር ያክል እንግዲህ የኔትወርክ ችግር ተዘግቷል። ኔትወርክ ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ፌስቡክ ዋትሳፕ ቴሌግራም እና የመሳሰሉ app ኦችም አይሰሩም። ዛሬ በሰማነው መረጃ መሰረት ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ እነኚህ ነገሮች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል ማለት ነው። ይሄ ነገር ጥሪ ማቅረብ ማለት ማዘዝ ማለት ነው። አሁን አዘዋል ማለት ነው ወይስ እንዴት እንውሰደው? ጥሪ አቅርበዋል ስንል በውስጡ ተማጽኖ አለበት፣ የእርሳቸው ትዕዛዝ የለበትም ማለት ይቻላል ሲዘጋ ኢንተርኔቱ እንዴ አዎ ግዴታ ነው። በርግጥ ጥሪ ማቅረቡ እንዲከፈት ትእዛዝ አስተላልፏል ማለት ነው። አስተላለፉ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ትእዛዝ አስተላልፈዋል። ወደ ስራቸው ይመለሱ የሚለውን ጥሪ ትእዛዝ ስላስተላለፈ ስለዚህ በቅርቡ አምረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ግን ባይዘጋ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ይዘጋል የሚል ተስፋ ማሚን ይከፈታል የሚል ተስፋ መሰነቅ እንችላለን። ባይዘጋ ይሻላል ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ሰዎች በጣም ብልህና tactical ሆኗል። ይኸው እኛም post እያደረግን ነው። VPN የሚባል ነገር ለቴክኖሎጂው ክብር ና ተዘጋጅቶ ማንም ሰው የፈለገውን ነገር ማቅረብ እየቻለ ነው። መዘጋቱ ምንድን ነው? value ራሱ አለው ማለት እንችላለን። ማን ነው አሁን እያልተጠቀም ያለው? እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ያው ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው መንግስት የፖለቲካውን issue እንትን ለማለት ለማስተካከል ብሎ እንግዲህ የኔትወርኩን connection አቋርጧል። ወደ መጀመሪያ አካባቢ <clears throat> እንግዲህ ያው ያ ኢሹ ከተሟላ በኋላ እንግዲህ አሁን ትእዛዝ ተላልፈዋል። እንደምናውቀው ሁላችንም ያው ተጠቃሚ ሆነናል። ዞሮ ዞሮ ብቋረጥም ተጠቅመናል። እውነት ለማውራት በቪፒኤን መልክ ተጠቅመናል። ግን አንዳንድ የማናውቀው ነገሮች አሉ። የተጎዳንበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ በ data አይነት የ VPN ኑ የሚጠቀም በ VPN የምንጠቀም data እና normal በኢትዮ ቴሌኮም የምንጠቀም data አንድ ላይሆን ይችላል። በዛ አጋጣሚ ከተጎዳን እንጂ ብዙም ያሳድረው ጫና የለም። money ፍለጋ ነው። አሁን ይሄ ኔትወርክ የተዘጋው የምንል ከሆነ ማንም ተራ ዩቱበር ተራ የሚባል የትኛውም ጋዜጠኛ ማንም ተራ የሚባል የፌስቡክም ሆነ የኢንተርኔት ተጠቃሚ መጠቀም ከቻለ ማንን ይጎዳ ነው የሚለው ነገር ስናነሳ ማንን ማለት እንችላለን? እንግዲህ ጎርተናል በኢኮኖሚ በኩል ተጎርተናል? ገቢ የእኛን ገቢ ያትናል። የራሳችን የራሳችን የሚያገኘውን ገንዘብ በስንት ቢሊየን በስንት ሚሊየን የሚቆጠረውን ገንዘብ አጥተዋል ማለት እንችላለን። ይሄ በጣም lose ነው ለኛ፣ ከስረናል። ኢትዮ ቴሌኮም የሚያገኘውን አሁን ይሄ ቪፒን ባይኖር ኖሮ ወደ normal ድሮ እንደ ከአምስት ወር በፊት በ data የምንጠቀም ቢሆን ኖሮ አስብ ኢትዮ ቴሌኮም ብዙ ገንዘቦችን ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በኢኮኖሚ በኩል ይሄ connection በመቋረጡ ምክንያት ስንት በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አተናል ማለት እንችላለን። ኢትዮ ቴሌኮም አንደኛ አትራፊ ጥሩ ገቢ አለ ከሚባሉት ድርጅቶች ውስጥ አንደኛ ኢትዮ ቴሌኮም ነው። ስለዚህ ዘንድሮ መጨረሻ ላይ ዝርዝሩን የምንሰማ ይሆናል ማለት ነው። የኋላ ቀርነት ስሜት አልተሰማህም? እኔ በበኩሌ እጅግ በጣም የኋላ ቀርነት ስሜት ነው። ምክንያቱም data ን መዝጋት የሚለው ነገር ሳስበው ሀምታይምስ አር ኋላ ቀር ብዬ ነው ሳስብ የነበረው እና ምንድን ነው የተሰማህ አንተ በዚህ ጉዳይ? እንግዲህ አንተ እንዳልከው <laughs> ኋላ ቀር እንደሆነ በዚህ መረዳት እንችላለን። data እንኳን ሳናጠፋ ኢንተርኔት ሳናቋርጥ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል እንችል ነበረ እየቻለን አሁን ገና ኢንተርኔት አቋርጠን የሰራነው ጥሩ ነገር እኮ የለም። የሰራነው ጥሩ ነገርም የለም። እንዲሁም connection ኑን ባናቋርጥ ኖሮ ጥሩ ነገር ማስተካከል እንችል ነበረ ወደምለው ብንችል ጥሩ ነበር። በሌላ ግን በዚህ በኩል ኢኮኖሚውን እያሳደግን በዚህ በኩል ደግሞ ማህበረሰቡ በጥሩ angle ይሄን ነገር influence እንዲያደርግ ማድረግ እንችል ነበረ። ዞሮ ዞሮ በዚህ ዙሪያ እናዝናለን ሁላችን። እርግጥ ፖለቲካዊ መልእክት ይኖረዋል። ምናልባትም ይሄ ሲዘጋ ምናልባት መንግስት የፈለገውን ዓላማ ሊያሳካ ይሆናል። ህዝብን መቅጣት ማለት ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ይሄ መንግስት ህዝብን የቀጣበት አንዱ መንገዱ ሁሉንም ማህበረሰብ ማለት ነው የቀጣበት አንዱ መንገዱ ኢንተርኔትን መዝጋቱ ነው። እንደውም አንዳንድ ክፍለ ሀገር ላይ እኮ ኔትወርክ ራሱ መደዋወል አትችልም መደዋወል አትችልም እና ይሄ ቃ ህዝብ ቅጣት ይገባዋል ብዬ አላምንም እኔ በበኩሌ። አንደኛ ህዝብን መቅጣት ነው። ህዝብን መቅጣትም አለ። ኢኮኖሚንም እንዳልከው በኢኮኖሚ ህዝብን መቅጣት normally ህዝብን መቅጣት እንደዚሁ በ connection ም ሰው እንትን እንዳይል መሰረታዊ ፍላጎቱን ደግሞ የራሱ ፍላጎት እንዳያራምድ ያደረግንበት መንገድ ነው። ይሄ የሰብአዊ መብት ኮሚሽኖችም ያሉት እውነት ነው ማለት እንችላለን። በዚህ ጉዳይ በእርግጥ መንግስት እንደፈለገው ማድረግ ይችላል። አሁን እስከ ወደኛው እስከ መጨረሻ ድረስ መዝጋት ይችላል፣ መዝጋት ይችላል። መብቱ ነው። ግን መብት አለኛ ብለህ ደግሞ አንዳንዴ ተገቢ ያልሆነ ነገር ማድረግም ተገቢ አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ እዛ ደረጃ ላይ አልደረሰም የኢትዮጵያ ህዝብም መብትህን መጠየቅ አትችልም። ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ቆይታ ያደረግነው ከቱሪስት ጋር በጉንዳን ቲዩብ ላይ ነው። ሀሳባችን ስንነጋገርባቸው የነበረው ከዲቪ ጋር ተያይዞ የነበረው የማጭበርበር ሁኔታ ላይ እንድትጠነቀቁ ለማሳሰብና እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎት ሊጀምር ነው የሚሉ ሀሳቦችን በመስማታችን ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ትከታተሉን ስለነበር ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ክፉ አይንካችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት